tunashukuru Mungu wetu kwa upendo wako umefanya, umetulinda tumefika hapa sifani ya utendaji kazi yako tangu mwaka elfu moja mia tisa saba mbili imetimia miaka hamsini ya utendaji kazi yako tuende mbele zake na sadaka tusherekee jubili miaka hamsini ya mavuno tumshukuru Mungu wetu tuende mbele zake na sadaka zaku ongezeka mitaa mingi imepambwa, na sisi leo kamwe tusichoke, kazi iendelee. thank you hamsini ya mavuno. Tumshukuru Mungu wetu, twende mbele zake na sadaka, tusherekee jubili miaka hamsini ya mavuno. Tumshukuru Mungu wetu, twende mbele zake Saka.